माय मराठी माय बोलीचं महाचॅनल भूतो मुरली की मधुर सुना रिश्ते तेरे मिलन को व्याकुल है तेरे मिलन को व्याकुल है से मेरे प्राण सुना